lugar que a Garima, no? que, que produce unha sensación de tranquilidade, por lo tanto, a nivel arquitectónico, a nivel estético, moi ben diseñado. Outra cuestión é ter edificios inteligentes, que son capaces de ter aforros enerxéticos e de usar enerxías sostibles. E este edificio, pois tamén isto está no corazón de toda a rehabilitación que se, que se desenvolveu. non? de cidadanía, de compartir, de apropiarse a xente do que é seu, do que é de todos, non? Gústame moitísimo que aquí vayan a estar as mulleres rurais, eu son fan de todas as accións que teñan que ver coa participación das mulleres. A veciñanza ten aquí un punto de encontro neste emblemático edificio, como decía antes, do ano 1962 e iso representa, de verdade, o principal eh, objetivo deste proxecto, o valor deste proxecto son as persoas e a xente que o vai a utilizar en definitiva e a mellora do benestar eh, comunitario.